Merhaba dostlarım ben Serdar ve e, Partner Exit Radio Sister Location'a hoş geldiniz. Ee, <clears throat> şimdi e, bu videoda birazcık daha sessiz olabilirim ve olmayabilirim artık. Videonun gidişatına göre değişir ama geç, geç, çok geç saat sabaha doğru e, ve benim böyle tembel tembel oturdum. E, videoyu çekmedim çekmem lazım. E, hemen size sunmak için o zaman devam edelim. Üçüncü gecedeyiz. Üçüncü gecedeyiz. Bakalım ne olacak. Kulaklıktan geliyor değil mi? Gel Lütfen bir kez oynamama isim ver diyor. Çok parlak ve çok şirin. Sadece benim için yapmamış mıydın ona? Baby'den mi bahsediyorsun kızım? Sen çok yanlış anlamıştın olayı. Welcome back to another pivotal night Tekrar hoş geldin. Really Yükseldiğin yeni kariyerinin e, yeni gecesine daha hoş geldin. And most importantly, will I ever see my family again? We understand the stresses of We're Kafandaki soruları anlıyoruz. Arkadaşlarım bana ne diyecek veya ailemin başına girebilecek mi? We offer several musical selections to help make this Aa, müzik çalacaklarmış. Kafamızı rahatlatmak için. We offer contemporary jazz, classical, rainforest ambiance, as well as a wide selection of other choices. Using the keypad below, please type the first few letters of the musical selection. It seems you had some trouble with the key. Dilite I see what you were trying to type, and I will auto-correct it for you. Thank you for selecting casual bongos. Uh. Now that your elevator experience has been customized to your needs and you're thoroughly relaxed, it's worth mentioning that due to your lackluster performance yesterday, your pay has been decreased by a substantial amount. Please enjoy the rest of your descent. Maaşımı azaltmışlar şerefsizler. Çıkamıyor muyuz? Üçüncü gece. Hala polis şeyleri var orada. Polis şeritleri var. Bu polis şeritlerinin ne olduğunu açıklamayacaksınız herhalde değil mi? Açıklamayacaklar. Due to unforeseen malfunctions from today's shows, your nightly duties will require you to perform maintenance that you may or may not be skilled enough to perform. It became necessary for technicians to attempt to disconnect Funtime Freddy's power module. However, they were unsuccessful. Allowing them to try again would be an inefficient path forward, as we would need to allow six to eight weeks for recovery and physical therapy. You will need to reach the parts and service room on the other side of Funtime Auditorium to perform the procedure yourself. Let's check on Ballora first and make sure she's on her stage. O ne lan? Ne oldu oğlum Ballora'ya? Great. It looks like everything is as it should be in Ballora Gallery. Let's Ballora parçalamış abi ne diyorsun It's important to make sure she's on her stage before entering. Great. It looks like everything is as it should be in Funtime Auditorium. Funtime Fox yerinde değildi. Ben mi yanlış görüyorum? Ben mi yanlış görüyorum? Funtime Fox yerinde değildi. Ben yanlış görmedim. Areas. Proceed directly to Funtime Auditorium. Tamam şimdi şöyle dediler. Dediler ki, dedi ki adam e, bugünkü şovdaki bazı problemler dolayısıyla bugün e, işinin veya yeteneklerinin e, gerektirdiğinden daha fazla iş yapacaksın dedi. Bakımlar gibi bakım gibi. Motion trigger. Circus gallery vent. Koş koş koş koş koş koş koş koş koş koş koş koş. Peki. Bu gayet standart bir şey dedik gibi ama ben gene de şey yapamadım. Tanrım gene bunları yapacağız. Under the desk. Evet Bidibap gel bakalım. Hoş geldin Bidibap. Did you know that I was on stage once? Bir kere sahnede mu? Biliyor muydun? Uzun bir süre için değildi. Sadece bir gün için. What a wonderful day though. Ama ne güzel, ne güzel bir gündü. Balonlar ve stand, masalar dolulu bir odadaydım. But children would run in and out Çocuklar girip çıkıyordu. Bazıları benden korkuyordu. Diğerleri şarkılarımdan zevk alıyordu. Müzik sürekli başka bir yerden geliyordu. Sürekli çocukların sayısını çocukları sayıyordum. Daima odada kaç tane çocuk olduğunu hatırlıyordum. 2, 3, sonra 2, sonra 3, sonra 4, sonra 2, sonra hiç. Genelde 2 ve 3 kişilik gruplar halinde oynuyorlardı. Doğum günü pastalar gibi kokuyordum. I can do something special. Did you know that? I can make ice cream. Dondurma yapabiliyorum biliyor muydun? Ama sadece bir kere yapabildim. There were four, then three, then two, 3, 2, 1. Something happened when there was one. Ama bir olduğunda bir şey olmuştu. Küçük bir kız. Tek başına duruyordu. Ben artık kendimde değildim. Bir şarkı söylemeyi bıraktım. Midem açıldı. Karnım açıldı. İçerinde bir dondurma vardı. Hareket edemedim. Yaklaşana kadar hareket edemedim. Bir an için bağırıyorlardı. Ama sadece bir an için. Sonra diğer çocuklar gene içeri girdiler ama kendi heyecanlarından kızın sesini duyamadılar. Kızı hala duyabiliyorum. Bidibap. Hocam oradan bir ses, ses geliyor. Kimse beni kandıramaz. Okey. Sıkıntı olmadı gibi. Ama olacak gibi. Motion trigger. Circus gallery vent. Oğlum bu çok farklı bir oyun ya. Sınav tarzından çok farklı bir oyun. Merhaba. Harika, Balora. Unlike Belora, Funtime Foxy is motion activated. For this reason, it's important to keep the room dark, as to not accidentally activate her. Funtime you have been provided with a flash beacon. Use it if you need to get your bearings and to ensure you don't bump into anything. Mm-hmm. However, use it as sparingly as possible. Proceed forward to reach the parts and service room. Peki, şimdi. Olay şöyle. Funtime Foxy'nin odasındayız. E, bu Boğa'da Fountain Foxi hareketlerimizi görebiliyor. Yani e, duymuyor bizi, görüyor. O yüzden karanlıkta ilerlememiz lazım. Ekran karardı. Sizlere oldu mu? Nereye bakacağım bile anlamıyorum. Okey. Okey. Scott. Scout'ın. Oyunun yapımcısı. Hocam oyun çok kötü olmuş. Onu ilk baştan söyleyeyim. Adam çıktı diye demiyorum. Çok saç... Unlike Ballora, Funtime Foxy is motion activated. For this reason, it's important to keep the room dark, as to not accidentally activate her. You have been provided with a flash beacon. Use it if you need to get your bearings and to ensure you don't bump into anything. However, use it as sparingly as possible. Proceed forward to reach the parts and service room. Pantene Foxy çok yakınımızda. Çok yakındayız. Oğlum çok yakındayız. Oh be. Motion trigger, parts and service. Great job reaching parts and service. It seems that Funtime Freddy is out Merhaba of power, Bonnie. which should Bonnie. make your job much easier. Merhaba Freddy. The release switch for the chest cavity is located on the underside of the endoskeleton jaw. To reach it, we will first need to open the face plates. You will need to press the faceplate release triggers in a specific order, and it's important to be as precise and as careful as possible. Locate the small button on Freddy's face, just under his right cheek, and press it. Ney? Sağ yanağın altındaki küçük düğmeyi bul ve ona tıkla bas diyor. Hangi düğme lan? Ben mi? For clarification, please note that I'm referring to Freddy's right, not your right. Tamam ilk önce sağ tarafa tıkladım. Orada bir şey yok. Ben mi? Sıkıntılıyım. Tamam basıyorum. Gözlerin çok güzelmiş Freddy. Bak bak gör gör gör. Great. Now locate the button under his left cheek and press it. Beyaz Great. mıydı? Now carefully Yansıma gibi and görünüyor. press the button next to Freddy's right eye. Freddy'nin gözünün yanındaki düğmeye basıyor. Sağ gözünün yanındaki düğmeye basıyor. Sağ gözünün yanında düğme mi var? Oğlum şaka mı bu? Sağ gözünün yanında bir tane düğme varmış. Bunu mu diyorsun? Hayır. Lan bildirim gelme dur. Burada çok önemli bir iş yapıyoruz. Gözü böyle dürtsem olmuyor mu? Ya bu ne biçim şirket ya bu ne biçim iş ya. Siz hep mi lanetlenisiniz oğlum? Yok mu başka bir şirket lanetlenen? Bu ne biçim şanstır? Ben göremiyorum yalnız. Bak. Left eye mi dedi acaba? Burada mı, da mı var? Bende mi sıkıntı var? Lan nerede bu? Hocam sen bana yalan mı söylüyorsun? Beni işe alıp bir de yalan mı söylüyorsunuz? Şurada bir tane düğme görünüyor. Birazcık daha ayrıntılı bir şekilde açıklarsanız mutlu olacağım. Abi işverene bak ya. Verdiği işe bak işverenin. Sen geçen gün beni yiyordun değil mi? Seni şimdi söksem ne olacak? Ha? Ne yapacaksın söksem beni? Seni, seni şimdi söksem ne yapacaksın? Hiçbir şey yapamayacaksın çünkü sökülmüş olacaksın. Çünkü duracaksın öyle ama o şu kukla bana saldırır muhtemelen. Lan ben mi sıkıntılıyım? Ben mi yanlış? Görüyorum. Ya görmüyorum. Bende bir sıkıntı mı var? Kendimden şüphe ediyorum şu anda. Çünkü burada bir şey yok gibi görünüyor. Acaba egom ee, gözlerim ile Great. Now carefully locate and press the şey- button şey just above Freddy's nose. Korkuttun. Good job. The faceplates should now be open. Locate and press the small button on the underside of Freddy's endoskeleton jaw. Buralarda bir yerde bir tane daha düğme varmış. Harika. Bu mu? Excellent. Bu ne bomba mı lan bu? should now be great work. You will now be required to remove the secondary power module from the Bonnie hand puppet. Press the large black button beneath Bonnie's bow tie to release the power module. Oh harika. Harika. Merhaba. Bonnie, nasılsın? Nasıl gidiyor? Nereye kaçıyorsun oğlum sen? Oba. Şaka mı lan bu? Abicim bak senin boğazından yakalarsam seni ben mahvederim ha. Kolaydı sanki. Sıkarsa sen yap. Otomatik ses. Göstermiyor ki bize şeyi. Şey papyonunu. Papyonun altındaki büyük siyah düğmeye bas Yok öyle bir şey. Adam çalışıyor şu anda. Bekleyecek miyim acaba? Baba, neresin? Fırlasın dur bakalım fırlamasına izin verdim. Ben bu mini game'i anlamadım Press çünkü. Oğlum module. bak hocam olmuyor olmuyor. Sen şaka mısın? Basamıyoruz o tuşa. Şapşal şapşal bize bakıyor. He ne oldu canım ne, ne, ne yaptı ne yapacağım? Nasıl gidiyor? Neden ses çıkarıyorlar? Hayırdır ne, neyi çiğniyorsun sen? Beni kukla mı öldürdü? Kukla mı öldürdü beni? Beni kukla öldürdü abi. Harika. Unlike Ballora, Funtime Foxy is motion activated. For this reason, it's important... Adam daha konuşmasını bitirmedi hayvan herif. Adam daha konuşmasını bitirmedi. Konuşmasını bitirecek. Sen öyle şey yapacaksın adama. Neyse. Birini çözdük, diğerini, diğerini de çözeceğiz. Diğerini de çözeceğiz. Hafif sağ tarafa. Funtime Foxy is motion activated. For this reason, it's important to keep the room dark as to not accidentally activate her. You have been provided with a flash beacon. Use it if you need to get your bearings and to ensure you don't bump into anything. However, use it as sparingly as possible. Proceed forward to reach the parts and service room. Bağıracağım biraz sonra. Ben de biraz sonra ben de ekrana çıkacağım böyle ha diye bağıracağım ekrana. İkinci gece. İkinci gece. Oyun. Oyun senin sahibin benim oyun. Ben, benimsin. Unlike Ballora, Funtime Foxy is motion activated. For this reason, it's important to keep the room dark, as to not accidentally activate her. You have been provided with a flash beacon, Use it if you need to get your bearings and to ensure you don't bump into anything. However, use it as sparingly as possible. <laughs> Napak yapak yani napak, napak, napak, napak. ne yapak birazcık daha artıyorum da siz de korkun biraz. Benim korktuğumdan değil de. Ne oluyor lan? uh, maintenance vent open. Unlike Ballora, Funtime Foxy is motion activated. For this reason, it's important to keep the room dark, as to not accidentally activate her. You have been provided with a flash beacon. Use it if you need to get your bearings and to ensure you don't bump into anything. However, use it as sparingly as possible. Proceed forward to reach the parts and service room. Önünden kaçtık onun. Neden hala ona doğru gidiyorum ben? Scott Cawthon. Canım Scott ya Five Nights at Freddy's 4 çok güzeldi ya. Batırdın oğlum oyunu. Ben çok daha iyi olacak zannediyordum. Hani Unlike Ballora, Funtime Foxy is motion activated. For this reason, it's important to keep the room dark, as to not accidentally activate her. You have been provided with a flash beacon. Use it if you need to... İnternet yok ya. İnternet yok hala. İnternetten bakacağım desem bakamam. Zaten bakmazdım da. Bir önceki oyunda bakmadım. Bir önceki video kaç saat sürdü bilmiyorum ama ben bir saat falan uğraştım. <laughs> Sırf o... Ee şeyin Funtime Fox'ine, Funtime Freddy'nin o e, devrelerle uğraştığımız bir şey vardı. Unlike Ballora, Funtime Foxy is motion activated. For this reason, it's important to keep the room dark, as to not accident... Ya ben anlamadım. Ben ciddi anlamadım. Ne, yap, ne, ne yapacağım? Ne, ne yapmam gerekiyor? Eh. Tamam orada sessizce de sessiz, e, sessizlik ona şey yapmıyor da. Bekleyelim bakalım. Unlike Ballora, Funtime Foxy is motion activated. For this reason, it's important to keep the room dark, as to not accidentally activate her. You have been provided with a flash beacon. Use it if you need to get your bearings and to ensure you don't bump into anything. However, use it as sparingly as possible. Proceed forward to reach the parts and service room. Ya bak hocam mekanikler cidden çok kötü. Hani ah, Farminated Freeze 4'ün mekanikleri muhteşemdi. Onun mekanikleri ben her türlü överdim. Ve o beni daha fazla korkutuyordu. Onu da söyleyeyim. Daha korkunç bir oyundu Ee, sanırım bu son mekanik. Unlike Ballora, Funtime's Foxy is motion activated. For this reason, it's important to keep the room dark, as to not accidentally activate her. You have been provided with a flash beacon. Use it if you need to get your bearings and to ensure you don't bump into anything. However, use it as sparingly as possible. Proceed forward to reach the parts and service room. Funtime Foxy gene geliyor arkadan. Önden arkadan artık ne, nereden geliyorsa. ha. İyi. Duracağız. İlerlemeyeceğiz. Tamam önümüzde göründü. Bekleyeceğiz o zaman. Değil mi? Beklememiz gerekiyor. Sanki başka bir şey daha gördüm. Bak arkaya diyor. Güzel. Hala önümüzde yok. Devam. Hala yok. Devam. Ya neden? Neden? Neden? Neden? Neden? Nasıl anlayayım? Nereden göreyim ben adamı? Devam et. Hiç, hiç bozma. Devam et. Neden? Orası son mu? O, oradan çıkış yok mu? maintenance vent Oğlum yapacağım bir şey yok o konuda. Unlike Ballora, Adam göremiyorum Foxy ki. is motion activated. For this reason, it's important to keep the room dark, as to not accidentally activate her. You have been provided with a flash beacon. Use it if you need to get your bearings and to ensure you don't bump into Tamam anything. artık sus. However, use it as sparingly as possible. Proceed forward to reach the parts and service room. Ja. Ja. Okey bunu baştan bir deneyeceğiz. Okay. Unlike Ballora, Funtime Foxy is motion activated. For this reason, it's important to keep the room dark, as to not accidentally activate her. You have been provided with a flash beacon, Use it if you need to get your bearings and to ensure you don't bump into anything. However, use it as sparingly as possible. Proceed forward to reach the parts and service room. 5 saniye. 5 saniye 5 saniye bekleyeceğim. Unlike Ballora, Funtime Foxy is motion activated. For this reason, it's important to keep the room dark, as to not accidentally activate her. You have been provided with a flash beacon. Use it if you need to get your bearings and to ensure you don't bump into anything. However, use it as sparingly as possible. Proceed forward to reach the parts and service room. Orada. Gördüm seni. Oradasın gördüm seni. Sizi de görüyorum orada. Gene orada. Gene gördüm onu. Kafasını sallıyor deli gibi. Çok az kaldı. Oradasın gördüm seni. Lütfen beni şimdi yeme. Lütfen beni şimdi yeme. Çok yak çok yaklaştım. Oh. Motion trigger, parts and service. Great job reaching parts and service. Great. Now locate the button under his left cheek and press it. Great. Now carefully locate and press the button next to Freddy's Great, now carefully locate and press the button just above Freddy's nose. Good job. The faceplates should now be open. Locate and press the small button on the underside of Freddy's endoskeleton jaw. Excellent. Great work. You will now be required ah, to remove the secondary power module from the Bonnie hand puppet. Harika. Press the large black button beneath Bonnie's bow tie to release the power module. Ne yapacağım anlamadım ben burada. Ne yapacağımı hiç anlamadım. Hello. Bonnie. Press the large black button beneath Bonnie's bow tie evet. to release evet. the power module. Evet duydum ama izin vermiyor ki. Ne yapabilirim? Ne yapabilirim? Dur. Kullan sayılar kafaya kullan, kafaya kullan, kafaya kullan. Sürekli o taraftan çıkıyor. Ne yapabilirim? Ne yapabilirim? Ne, ne yapacağım oğlum? Nereye kaçtı bu? Ya sen ne yapıyorsun orada ya? Neden böyle... Ya sen beni neden öldürebiliyorsun kukla ya? İşte elim kadar bir şeysin sen. Ben seni alıp yere çarpamaz mıyım? Benim o gücüm yok mu? Mal mıyım ben? Press the large black button beneath Bonnie's bow tie to release the power module. Fırlayacak mısın bir yerden? Nereden fırlayacaksın? Bacakların arasından mı geleceksin? Altından mı kaçacak? Ne yapacaksın? Çok utangaçsın sen. Gördüm seni. Ya ben <laughs> şimdi hepsini baştan mı yapacağım? Şimdi hepsini baştan mı yapacağım ben? Biplerim ben böyle işi. Olmaz böyle iş. Hayır kabul etmiyorum. Reddediyorum ben bunu. İzlediğiniz için hepinize teşekkürler. Gülmeyeceğim. Sinirliyim. Çok sinirliyim. Nasıl yapacağım hakkında hiçbir fikrim yok. Fikrim yok nasıl yapacağım hakkında. Ve çok sinirliyim. Çok sinirliyim. Çok sinirliyim. Biraz sonra seni yumruklayacağım. Biraz sonra seni yumruklayacağım. Seni böyle koyacağım masanın üstüne. Yumruğumu çakacağım suratına. Çakacağım suratına yumruğumu. Özür dilerim. Hep onun suçu. Hep onun suçu. Neyse. Ve izlediğiniz için hepinize teşekkürler. Umarım bu videodan keyif almışsınızdır. Nasıl aldınız bilmiyorum ama ben almadım. <laughs> ben almadım. <laughs> ben sadece sinirlendim. Tek yaptığım oyunu bu videoda. Sinirlenmek. Çok sinirlendim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hayatta yüksek çözünürlükte kalmanız dileğiyle. Bay bay.